Здорово! Сегодня обозреваю хороший сервер, и он мой. Идентификатор Хамачи и пароль будет в описании, ребята. Заходите, я тут админ. Первому игроку я выдам все лицензии. 9,97 миллиардов. И еще, короче, не знаю, что... Ну, короче, ребят, что хотите, то делайте но это РП сервер. That's the loss.